ar hi an sé ja ko iske nearar dango mi je undi nearar hesu Jerusalén vi doh ka jadenti ne bi ma batdi chami ma fi mi enje Chan sun da kon kon pa an meh ni kon gehne an do ja me Israel ar hesu vidin gan ar tin öge ne bin töge an ka bun dan tongu monga hart ofu habu eno jugin zum hu mengu hu sion hi an tuba ehne rin don hu an tön ar tin öge Noyamaxtej jinpisoyan fe ninakitjoya mi Nä'mä mimenka jan sundar Jesu kabibe'in yäxkit'o'taka tjonunajtemax kenkjajpi. Nemitamac joni nuya mi'päjwija'ar t'a'oki ar Lázaro nä'mä mima'ti nepiko'spar texkidu. Kjanke noyakjo'ibä evida'oti nkejtyoxki yä'xki yä'tar Jesu nunant'udinä ja noyatanka'päjpa tepi'nyensen anhku'naj. Jintexisoj texkäpyajä. Jya'ntäjmojka di matä'ni.